ano, ya, ano, ya, ya, ah, makit-cute, ano, makit-cute ikaw. Ah, gusto mo usap-usap. Ah, gusto mo ucap-ucap talaga. Ha? Ah, gusto mo ucap-ucap. Oo. Gusto usap-usap ng bibi. Ano? Ah, gusto usap-usap. Ah, didi na ikaw. Ha? Didi na ikaw. Ha? Didi na ang bibi. Gusto ucap-ucap naman tong bibi namin. Nanonood pa ng TV, oh. Hmm. Marunong nang manood ng TV si bibi, ah, oh. Marunong nang manood ang bibi namin ng TV, ah. Oh, uchap, uchap pa. Oh, oh, oh. Uchap, uchap pa si Bibi. Ano? Ah. Shh. Bibi. Bibi, ay Maxil. Hmm. Oh, oh, yan naman dirig mo. Ayan naman dirig mo. Oh, oh, oh. Oh, yun na. Oh, oh, oh, oh. Ngayon nga. Ah. Bibi.